Od 2019. godine CESI radi na projektu Parents at Work koji provodimo znači, u partnerstvu sa kolegicama iz Austrije iz Istraživačkog instituta Elendara uz podršku pravobraniteljice za ravnopravnost spolova u Hrvatskoj i pravobraniteljstva za jednako postupanje iz Austrije. Projekt smo evo, dobili na natječaju eh, Europske komisije koji je dakle, financiran baš specifično i tada otvoren za pitanje usklađivanja privatnog i profesionalnog profesionalnog života i ono što je negdje nama bio cilj u projektu jest istražiti um, percepcije, stavove, iskustva radnika i radnica u Hrvatskoj i Austriji, no jednako tako i um, stavove i prakse koji poslodavci u Hrvatskoj i Austriji eh, zapravo primjenju, odnosno ne primjenju, a po pitanju rodne jednakosti, a opet po pitanju znači roditeljstva, odnosno usklađivanja privatnog i profesionalnog života. Aktivnosti koje smo provodili do sada i koje su nam bile izrazito važne zapravo za nastavak projekta u 2020. pa sada i u ovoj godini, e, odnose se na analizu e, percepcije, stavova i iskustava radnika i radnica u Hrvatskoj. I to je bila jedna analiza koju smo onako poprilično brzo prije pandemije covid završile, no međutim e, onda smo išli istraživati kako to poslodavci primjenju, evo kod nas konkretno u Hrvatskoj, zakon o ravnopravnosti spolova i zakon o suzbijanju dakle, diskriminacije i tama negdje kada je zapravo kriza pandemije COVID-a započela, mi smo krenule u, ili je tako bilo planirano, i u provođenje analize e, stavova, percepcije i prakse poslodavaca u Hrvatskoj, što je zapravo rezultiralo manjim brojem odaziva poslodavaca, iako smo na jedno 400-500 adresa poslali upitnik e, upitnike da bi nam se poslodavci javili. Vezano za analizu poslodavaca, ono što je uvijek problem, jest da se uvijek javljaju isti poslodavci, odnosno poslodavci koji negdje već prepoznaju temu i poslodavci koji mogu reći su u većinskom vlasništvu stranih, dakle iz drugih zemalja, nisu u hrvatskom vlasništvu i koji već imaju neke politike i prakse ajmo tako reći, riješene ili barem imaju tendenciju i prepoznaju da je ovo važna tema, ili da je rodna jednakost, pitanje rodne ravnopravnosti, da je zapravo važna tema. E, od naših koliko smo dobili zapravo povratno um, upitnika i, tri intervjua koje smo radili, znači od tih nekakvih 44 uh, upitnika intervjua, rezultati su takvi da možemo reći da poslodavci prepoznaju što je diskriminacija i da razvijaju neke politike imaju politike već antidiskriminatorne unutar samih kompanija. Ono što oni kažu jest da osiguravaju tipa e, fleksibilno radno vrijeme, da imaju uređene politike, no međutim jednako tako prepoznaju da nedostaje možda više promocije sa tih nekih instanca višeg visokog menadžmenta za koje smatraju da bi trebali biti promotor upravo ovih politika i strategija unutar same kompanije. I kroz zaključke smo dobili odgovor da su žene te koje su više diskriminirane po pitanju roditeljstva, odnosno uloge majčinstva i samim time i prepoznaju ovaj institut rada na određeno, odnosno ugovora. Oni smatraju da bi se ženama trebali osigurati ugovori na neodređeno vrijeme. Ono što je možda važno za reći je da poslodavci e, prepoznaju da bi se politike i neke mjere unutar kompanije trebale e, posebno možda odnositi na e, antidiskriminacijsku politiku prema osobama koje imaju djecu, no međutim ne na štetu radnika i radnica koje nemaju djecu, tako da je to negdje isto važno za reći. I možda zanimljiva situacija vezano sa krizom i pandemijom COVID-19, nako vidimo dakle da u, evo od kad je krenula pandemija, razne istraživanja su se radila vrlo brzo u ovih godinu dana i mi smo isto e, kroz upitnik negdje obuhvatili to pitanje. I ono što je zanimljivo, dakle, obzirom da je ovo tema uh, usklađivanja obiteljskog i profesionalnog života, da nekako je pandemija prisilila poslodavce da izađu iz te konzervativne negdje svoje E, osmišljene načina rada, osmišljenih načina rada i tako se dakle i preselio rad kod kuće. No međutim što je on donio s druge strane jest i opterećenost posebno ponovno naglašavamo žene, jer kroz ova relevantna istraživanja se upravo to i pokazalo, jer nije se samo rad preselio kod kuće, nego se i škola i obrazovanje, dakle cijelokupno se preselilo kod kuće. I ono što poslodavci jednako tako prepoznaju, a i mi, a i ostale istraživačke institucije u svijetu, jest da je izuzetno važno pitanje mentalnog zdravlja radnika i radnica trenutno, evo, kod nas pa tako i u svijetu, i da je to nešto čime bi se možda mogli pozabaviti dakle i odjeli ljudskih resursa, psiholozi, psihologinje unutar samih kompanija i na što treba zapravo obratiti pažnju. Posebno opet naglašavam, to je nešto što je možda evo sad u ovom trenutku važno. Prvi dio našeg projekta odnosio se na analizu slučajeva diskriminacije roditelja na radnom mjestu. 33 e, žene, jedan muškarac su podijelili svoja iskustva e, o problemima s kojima su se susreli. E, najčešći razlozi diskriminacije bili su trudnoća ili planiranje trudnoće, zatim korištenje prava na rodiljni i roditeljski dopust, te otvaranje bolovanja zbog brige o djeci. Ovi razlozi e, dovodili su do otkaza ili drugog načina prekida radnog odnosa, e, zatim do premještaja na radna mjesta sa nižom plaćom ili drugim nepovoljnijim radnim uvjetima e, ili pak do uskrata promaknuća ili drugih pogodnosti u odnosu na radnike i radnice koji nisu roditelji. Osim toga, E, žene su iskazivale da njihovi poslodavci nisu pokazali dovoljno razumijevanja za sva pitanja koja se tiču usklađivanja privatnog i profesionalnog života, e, te su često morale slušati negativne komentare u majčinstvu. Na primjer, izrodi sve za redom što misliš, pa se onda vrati na posao ili žene koje imaju malu djecu ne mogu se kvalitetno usredotočiti na posao ili pak moja baba je sijala i kopala i brinila o djeci pa kako ne možeš ti. E, što se tiče e, same diskriminacije, većina žena odmah prepoznaje da se radi o diskriminaciji, međutim i dalje manji broj e, ih to prijavljuje. U našim analiziranim slučajevima one žene koje su svoje slučajeve diskriminacije prijavile pravobraniteljici za ravnopravnost spolova smatraju da je upravo to bilo ključno i presudno kako bi se ti problemi bar donekle riješili u njihovu korist. ono što je potrebno napraviti je, osim kontinuirano educirati radnike i radnice o e, instituciji pravobraniteljice i drugim nadležnim tijelima, potrebno ih je i ohrabrivati i educirati o njihovim pravima i zaštitnim mehanizmima, jer razlozi koji E, najčešće žene navode e, zbog kojih ne prijavljuju diskriminaciju jesu nepovjerenje u državni i pravni sustav, zatim nepoznavanje prava i načina ostvarivanja tih prava te strah od otkaza ili mobinga. Osim toga, e, potrebno je izraditi smjernice i alate za poslodavce kako bi se olakšalo i njima, a i žrtvama diskriminacije da se ovi problemi odmah rješavaju na razini kompanije kako bi se spriječilo u budućnosti da do takvih situacija e, ponovo dolazi i naravno kako bi se žrtvama diskriminacije e, pružila adekvatna zaštita. Što se tiče zakonodavnog okvira, on je također vrlo važan Uvijek ima mjesta za poboljšanje, ali ono što je puno bitnije jest dosljedno ga provoditi u praksi, te isto tako sankcionirati odgovorne osobe kako bi se ove situacije u buduće spriječile i poslalo poruku nulte stope tolerancije na diskriminaciju na radnim mjestima.